Look at this big boy. Meneer, u wordt verdacht van te snel te Surf te snel met 5G van Mobile Vikings. Maar ziet dat ze niet pakken. 10 gigabyte voor 15 euro per maand. Nu ook met 5G.